mà em ngay you love my Show me the glow the light of the road Tell me you oh know what I'm fucking I love I'm fucking I love I'm fucking I love Ooh. Good. Dile rabia. Ah. ah. con el que no necesite buscar el amor de otra dama. El amor no coge ni consejo, así que deja tu drama, que, el corazón no te habla, no, pero tienes que escucharlo, sí, tú tienes que decidirte, ajá, elegí entre lo bueno y lo malo y... Sé que estás al te soporta, mami, que hombre basura te maltrate, pero tú tienes que valorarte. Mm tienes que decidir tú quieras más. Tú quieras más. Que a ti te sepa valorar. Valorar. Que a ti más te sepa cuidar. Te ti. Que a ti te sepa respetar. Por eso que con Con el que te enamore. con el que te regale flores. con el que nunca haga que llore. Por el que tú sientas temblores. Mm. lovers and the life I can do it for the pain Remember every night you love my girl Show me the love, the light of the road Tell me you know, but I'm fucking alone. But I'm fucking alone. But I'm fucking alone. But I'm fucking alone. But I'm fucking alone. Ahora, dice, ah, ah, mami. Tú tienes luz por dentro, tú sueltas un resplandor que hace que el sudor que tú derramas se pache en el cristian Dior, que el aire que respiro trae tu olor y la forma que me lo hace hace que yo me sienta mejor de cualquier forma, de cualquier manera. Tú eres de otro planeta y quiero regalarte mi vida entera. Tal vez no tengo un panamero, pero tengo un primer que me deja alquilar lo que yo quiera. Todo Toda la vida tengo un precio y basándome en la vida son muchos los momentos que aprecio.